hüsnü cemalından Yüzündeki kapkara mücigine halından Mesuldum ser mesuldum yar hüsnü cemalından Yüzündeki kapkara mücigine halından Sızıp kara durgan gözlerini aytın mı mazanı gözlerini aytayım mı? hep kara durgan gözlerini aytayım mı? Mazanı mazalısı sözlerini aytayım mı? Mes oldum sen mes oldum yar hüsnü cemalından Yüzündeki kapkara mücigine kan kaş nazıyı bayalı Kaşları kayırılma kaş nazıyı bayalı Bilmem neçe gekeley men durum da hayalı Bilmem neçe gekeley men durum da hayalı Mes oldum sermes oldum yar hüsnü cemalından Yüzündeki kapkara mücigine halından Mest oldum sermes oldum yar hüsnü cemalından خالından, لجينا خالından